Havia una vegada dues nines que es deien Noa i Silvia. Es barallaven molt. Eren com l'àngel i el demoni. Però des de petites eren les millors amigues. Però un dilluns, na Sílvia va enviar una carta que posava Tu ets la història més bonica que el destí ha escrit. T'estimo. De Sílvia Rubio Ortiz. Nanoa ho va llegir i es va posar a plorar i va pensar compraré una joia que et simbolitza l'amistat per sempre. Serà un cor partit per la meitat i cadascuna de nosaltres portarà un tros del cor. Des del dia del regal, les dues nines varen ser amigues per sempre i mai més es varen barallar. Ah. Hola!